дороги, И на южном фронте оттепель опять. Тает снег на Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать Об огнях пожарища. работу и родную роту. И тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, давай под давай закурим, товарищ мой. больной. Давай закурим, давай. Нас опять Одесса встретит, как хозяин. Звезды Черноморья будут нам сиять. Славную Каховку, город Николаев. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях. Васарища, а друзья, товарища. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. давние знакомились. Давай закурим, товарищ родной, Давай закурим, товарищ мой.